esmojaja oichi ibenach, tiñesh de Jerusalén est abdata ando ne a Dios, mojashe chunich, tapanach ni du ugich hagriege hoich. Chodich, ha anjinesh de Felipe di kugap nat, Betsaid, Galileña roch, est an moje. Winzen, jetzt na ishande pa Jesus, est na mitmaja agaandet. Felipe otnines ha Andres est abaan, net nimask onyesh de moja Jesus est mitmajakte. Net a Jesus hinein, De netta oorit baj ma chadiosit u en als je niet gaat je de nabi, smio ja eens waan en niet aten. De jaten meest en de trege pak, in naar skus, is kiam jus. De ene had te toe ook a per kokia in naar chigoi, ha agiers kom jus. Mai had hem diak, ben na ja hik uit op kum, naar de ene te die met per trege term, is te kovjak net tgojai per di hik astep ashtem sen anem den ashtem hatem di be mur es chemt ach mai a kopon chik astep ashtem sen anem es midunit nership nanden mat enes es endejis mai atesep nidegeki di bachits per nership cham negos no kot mai miet an wie es ne nanet dich da anbt tatte ja zokkes gedebes na jawt mit de okken Perdënës të në minë es shrinë e së Net, ja kënajnë, tatë, tu në dënë e së khajqë më vratëdët. Net jam më dojë kja së apot, të të dënë dënë e së ndunami të të gokë. Ha khajqë di bëkhapë më dojë një ko anë jashë, e së vingë pëqë anklist hinanëdë, tugë anklës Net hajë sust anë mëgjë, kja pëqëdë të jam më dojë më të të kjëshë, më Chamanata tiempo tiachma yonashbin dehai ya payo Es ya kutuken hoedet, die bij yonashbin en naam. Es kots e, eh, ni apota agt kush, net ni minda achit hahait. Es de Jesus, ya haikuke, wie is net yogan. Es hahait ya zorgde. Dat madawde mahadias ya biaten ko je Christe, hik atam bin de shobin tiempo. Wie is mena ko hanashbin dehai ya pota agt kush. بنزا نتذا نشمني ذا هايجي كيو دنابي نتاح السوس هنان اك ايت بها هاخن متميزج بروان تيم بخاي يو ايجوت متكم اكمدات بچا ذا هاخن كديبم قوغوت ذات متكو ذيب التو ييب قوغوت كاتني هاو مانيه اتذا نتشا ذا هاخن نوام اك ايت بنمس متميزج اجاها دتك ميزج ازدا الميت ما ياتذت هاخن اس كودا شأن هاو ينغاتش Escuchaba desde Jesús sin nada, net oñoxna, adakatuy.